sois l'honneur, reçois la gloire, reçois la louange, ô Jésus, Père, oh, l'honneur, reçois la gloire, toi seul. Reçois la louange, Jésus. Oh Jésus, sois l'honneur ce soir. Jésus, reçois la gloire. Reçois la louange. Jésus, reçois l'honneur. Reçois l'honneur. Non, pas un homme, Seigneur. Toi seul, agneau de Dieu, reçois l'honneur. Je magnifie ton nom, Papa. car tu es digne, Seigneur. Je donne révérence. Je magnifie ton nom, Jésus. Le magnifique oh non c'est pourquoi papa... C'est pourquoi reçois l'honneur. Jésus. Reçois la gloire. Reçois la